ngenzi urahawe ikaze mu kiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi aho turi ko turiga igitabo cya daniyeli mbyibuke ikiganiro mushikirizwa biciye kuri mu gihugu cy'ibyiza TV uno munsi tugeze mu gice cya daniyeli cya cumi na rimwe mwibuke yuko mu kigwa cyacu giheruka twari twabonye daniyeli igice cy'icumi aho twahavuye tubona yuko ari indoto za daniyeli za nyuma zibandanya tukazoza kuzirangiza mu gice ca daniyeli ca cumi na kabiri mugenzi reka twugurure icigwa cacu turaba ukuntu kivuga twiga daniyeli igice cyicumi na rimwe icigwa kivuga ngo ikizira c'ubuyobe cazanye ubugesera ubuhanuzi buhambaye dusenge uhoraho mwamushobora byose tugiye kwiga icigwa kidasanzwe mwami turakwinginze ubane natwe nk'uko wabanye na daniyeli igihe kirekire ukamuhishurira amabanga mwami ukaba waramubwiye yuko buno buhanuzi bugomba gusobanukirwa abantu bo mu gihe cyacu mu gihe cy'iherezo mwami turakwinginze uduhe kubitahura neza no kubisobanukirwa kandi mwami ubwo buri wese yumviriza amajyambere yawe uturenemo umutima mushasha uduhe gufatira ingingo ubuzima bwacu ingingo zibereye ingingo zo kurokoka atari ingingo zo guhona mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ikigwa cacu uno munsi kivuga ngo daniyeli igice cya cumi na rimwe ikizira cy'ubuyobe cyazanye ubugesera ubuhanuzi buhambaye cyane nk'uko ari kigwa mushikirizwa na mwene so imbohe ya kirisito jimmy nishimwe reka ikigwa cacu tuzirikane neza yuko daniyeli igice cya cumi na rimwe ari indoto zibandanya zahereye nk'uko twabibonye mu gice cy'icumi kandi ari indoto zizoza guhera muri daniyeli igice cya cumi na kabiri mu gihe dutangura kwiga iki gice gikomeye ingingo nke zikwiye gushigwa ahabona imirongo yo muri daniyeli igice cya cumi na rimwe irafitaniye isano n'imirongo iboneka muri daniyeli igice cya kabiri igice cy'indwi igice cy'umunani hamwe n'igice cy'icenda ubutumwa bwa gihanuzi buva mu minsi y'umuhanuzi gushitsa ku munsi w'umuhero muri daniyeli igice cya kabiri igice cy'indwi igice cy'umunani hamwe n'igice cy'icyenda harerekana urukurikirane rw'amahanga yishyira hejuru atoteza ubwoko bw'imana aho bitandukaniye no mu gice cya cumi na rimwe ni uko mu gice cya kabiri hakoreshejwe ikigereranyo mu gice cy'indwi igice cy'umunani hose hagakoreshwa ibikoko nk'ibigereranyo mu gice cya cumi na rimwe hoho daniyeli yabwiwe indunduro urwo rukurikirane rw'abami ruradondogwa ukuntu ruzogenda ukuntu hazovaho umwami umwe hakaza uwundi iherezo ryiza rya buri rukurikirane rwa muri daniyeli igice cya kabiri ibuye ririgaragaza rigereranya ubwami bw'imana ko aribwo buzokwegukira ibintu byose byo ku isi daniyeli igice cy'indwi herekana umwana w'umuntu yegukira ubwami kandi abantu bemeye kumwizera bagacika abami hamwe n'abaherezi daniyeli igice cy'umunani hamwe n'igice cy'icyenda herekana ihema ryo mu ijuru ukuntu byezwa biciye mu gikorwa cya mesiya ingingo zitatu turazibona hano mu gitabo cya Daniel igice cya cumi na rimwe ubwa mbere gitangurana n'ubwami bw'ubuperesi kigahera ku munsi w'umuhero muri icyo gihe umwami w'iburengero azoba yateye ahantu hera ubugira kabiri urukurikirane rw'intambara n'ingaruka zazo zizoshika ku bwoko bw'imana iherezo ry'ikibi n'ishingwa ry'ubwami bw'imana butazohera ibi bintu uko ari bitatu biraboneka muri daniyeli igice cya cumi na rimwe reka dusome muri daniyeli igice cya cumi na rimwe uhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa kane kandi nanje mu mwaka wa mbere dariyo Umumedi ari ku ngoma nakuwe hasi no kumufasha no kumuremesha eh, mwibuke yuko zino ndoto zatanguye muri daniyeli igice cya cumi kandi turi ku ntwaro ya kuro umuperesi dariyo yari yapfuye ubwami bwiwe bwari bwaheze haje ubwami bwa kuro umuperesi ku murongo wa kabiri nuko none ngira nkwereke iby'ukuri haracasigaye abami babiri abandi bami batatu bazokwima ibuperesi ari kuwa kane azorusha abandi bose ubutunzi bwinshi uwo niyamara kuba umunyabushobozi ku bw'ubutunzi bwiwe azogomora ingabo zose ngo atere ubwami bw'ibugiriki nababwiye yuko buno buhanuzi ari ubuhanuzi bworoshe gutahura kandi budondogwa neza ido nido kandi n'ubwo bwami bukavugwa umuntu yari yabajije ikibazo muri komanteri avuga yuko ubu rukurikirane rwa gihanuzi twasobanuye mu gice cy'indwi cya daniyeli atari bwo avuga yuko ubwami bukurikira atari ubwami bw'abagiriki hano mu gice cya daniyeli igice cya cumi na rimwe ashobora guca abitahura neza kuko amayerekwa daniyeli yarose ni amayerekwa asobanutse neza kandi avuga idonido ry'abami uwo niyamara kuba umunyamushobozi kubw'ubutunzi bwiwe azogwa muri ingabo zose ngo atere ubwami bw'ibugiriki maze umwami ahambaye azohaguruka azoganzisha ububasha bwiwe akore uko yigombeye reka rero turabe ku murongo wa kane niyamara guhaguruka ubwami bwiwe buzosatugwa bugabanganywe bune nk'uko butumbereye ibirere bine by'ijuru kandi ntibuzosubiramwo n'urubyaro rwiwe. cyane ngo buganzishwe ububasha nk'uko yabuganzisha kuko ubwami bwiwe buzoshingurwa buhabwe abandi atari muri abo daniyeli igice cya cumi na rimwe uhereye ku murongo wa mbere ugashikana ku murongo wa kane reka turabe umurongo wa kabiri uwa gatatu hamwe n'uwa kane icyo bisobanura gaburiyeri yabwiye daniyeli ko abami batatu bazova mu buperesi basigaye haracari sigaye abandi bami batatu bazokwima ibuperesi bano bami batatu bahavuye bima inyuma ya kuro ni kambisesi umuhungu wa kuru yatwaye uhere mu mwaka w'amajana atanu na mirongo itatu gushikana mu mwaka w'amajana atanu na mirongo ibiri na kabiri imbere ya yesu gukurikira ni sumerudisi yatwaye umwaka w'amajana atanu na mirongo ibiri na kabiri yatwaye igihe gito maze dariyo hisita hisita sipesi yatwaye uguhera mu mwaka w'amajana atanu na mirongo itatu na mirongo ibiri na kabiri gushyikana mu mwaka w'amajyana ane na mirongo umunani na gatandatu imbere ya yesu bano nibo bami batatu batwaye ibuperesi inyuma ya kuro ni umumarayika yaciye avuga ati uwa kane inyuma y'abo batatu hategereza kuza uwa kane azorusha abandi bose ubutunzi bwinshi uwo niyamara kuba umunyabushobozi bw’ubutunzi bwiwe azogomora ingabo zose ngo atere ubwami bw'ibugiriki ibi byashitse ryari byashitse ku mwami agira kane ni zesesi uyu tumubona muri esiteri igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere gushyika na karindwi nka asuwerusi naho yari afise igisirikare gikomeye yaraneshejwe n'ubugiriki mu mwaka w'amajana ane na mirongo umunani kino gihe byagenze gute uwo niyamara kuba umunyabushobozi ku bw'ubutunzi bwiwe yari umutunzi maze amahanga menshi yaza kwikubita imbere yiwe maze aca yumva mu bugiriki hariho aga gahanga gatanguye kubyura umutwe uno mwami ahasuwerusi yaciye afata ingingo yo gutegura ingabo maze agenda gutera ubugiriki yaragambaniwe nabi wiwe amaze kugambanirwa ubugiriki burivyukiranya buramutsinda acaratsindwa mu mwaka w’amajyana ane na mirongo umunani nicyo gituma ku murongo wa gatatu haca herekana maze umwami ahambaye azohaguruka azoganzisha ububasha bwiwe akore nk'uko yigombe uno n'umwami w'abagiriki aza kuza inyuma y'umwami wa peresi ahasiwe rusi daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo wa gatatu herekana intwaro y'umwami ahambaye alexandre mukuru alexandre rogra yigaruriye isi vuba na vuba yapfuye afise imyaka mirongo itandatu n'ibiri adasize umwana ubwami bwiwe buca bugabugwamwo n'abagenerali bane nicyo gituma buno buhanuzi bwavuze yuko atawuzomusubirira uno mutwara ahambaye ntawuzomusubirira atawo mu rubyaro rwiwe azosubira mu azomusubirira mu gishingo ciwe buno butware bw'abagiriki twarabubonye muri daniel igice cya kabiri twarabubonye mu gice cya gatatu nk'ubwami mu gice cy'indwi nk'ubwami bugereranywa n'iki ubwami bwa gatatu igikoko cya gatatu kandi twaranabibonye muri daniel igice cy'umunani ubwami bwa alexandre mukuru bugereranywa n'ihembe ry'akaranga bwami nk'uko twabibonye mw'ibyo bice byose uno rero mu generale uno mwami ahambaye alexandre mukuru amaze gupfa kubera yuko ubuhanuzi nk'uko bwari bwabivuze yuko atawo mu rubyaro rwiwe azomusubirira ubwami bwiwe bwahavuye bugaburwa n'abagenerale bane mwibuke yuko muri daniyeli igice cy'indwi bano bajenerali bane bagereranijwe batari mu rubyaro rwiwe babajenerali bane bagabuye ubutware bwa alexandre mukuru n'aba bakurikira uwa mbere ni serewukusi uyu yatwaye igice cy'isiriya ni mezopotamiya maze potoromiya atwara egiputa libiya arabiya siriya y'amajyepfo igice kimwe cya siriya hamwe na Palestina, mazi wa gatatu ni ruzimakusi yatwaye itarushishi hamwe n'ibice bya aziya y'epfo maze kasanderiya nawe yaciye atwara imaze kedoniya hamwe no mu bugiriki uku niko bagabuye isi yose batangura kuganza nk'abagenerare bane ibi twari twabibonye ariko ndibuka yuko ntari nababwiye bano ba generale bane n'ukuntu bagabunganye ariko nshimye nari nashimye yuko ndabibabwira mwa kino gice cya cumi na rimwe kubera yuko hoho bavuzwe neza bigasobanukirwa neza mu yandi majambo niba warakurikiranye ibyigwa byose twatanze muri daniyeli aha turi mu idunduro kandi hari ibintu dushobora kwiyumvira cyane kubera iki imana yavuze urukurikirane rw'abami ikabyerekanirwa neza mu gice cya kabiri ikabigaruka ko mu gice cy'indwi ikabigaruka ko mu gice cy'umunani ikongera ikabigaruka ko no mu gice cya cumi na rimwe ni kuvuga ko bino bintu ni ibintu bihambaye abantu bose bategereza kubyiga kugira ngo babitahure kubera yuko ni ibintu bihamba imana yarabonye yuko ari ikintu ngirakamaro yuko abantu bo mu gihe cy'iherezo tugomba kubyiga kugira ngo tubitahure neza mugenzi ugomba kubyiga kugira ngo ubitahure neza kino gice cya daniyeli n'igice cya cumi na rimwe ni idunduro nicyo gituma muza ndabaha ibyiyumviro mugaruke ku byo twabonye kugira ngo mwumve yuko bijyana hama abantu bagifuse amakenga n'abandi baguma bazana ibi na biriya hamwe n'ibyiyumviro byabo ngo basobanure ubuhanuzi nk'uko bigombeye bahagarike bakurikize ubusobanuro bwa bibiriya nk'uko bwisobanuye ubwabo na cyane cyane mwa kino gice cya cumi na rimwe cya daniyeli kumenya ibyari byarahanuwe kandi bigashika ni icyemezo simusiga kitwemeza yuko n'ibiri imbere byose bizoba nkako soma kandi daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa gatatu ushikare ku murongo w'umunani wongere usubiremo daniyeli igice cya mirongo ibiri gushikana ku murongo wa mirongo ibiri na kabiri urabona ukuntu buno bwami bw'abagiriki na buno bwami bw'abagenerale bane bace bigaburira ubwami bwa alexandre mukuru ukuntu byagenze ku murongo wa gatanu ni umwami w'ibumanuko aha bari baravuga ba bagenerale bane ba bami bane bagabunganye ubwami bwa alexandre mukuru nibo bagira bavuge umwami umwe rero w'ibumanuko azoba ukomeye ari kumwe wo mu baganwa biwe azomurusha ububasha agira inganji kandi inganji yiwe izoba ihambaye uyu mwami w'ibumanuko ninde uyu mwami w'ibumanuko ni putoremiya wo muri egiputa mu bumanuko azoba uhambaye azogira ububasha ari kumwe mu baganwa biwe ni putoremiya wa kabiri ni kuvuga umwami wa kabiri yakurikiye peteromiya wa wundi yagabanganya ubwami yitwa pitoromia wa kabiri filadelfiya uno yabaye umuntu ahambaye cyane mu byerekeye intambara mu mateka y'isi yabaye umuntu ahambaye cyane umurongo wa gatandatu hashize imyaka bazokuzura kuko umukobwa w'umwami w'umanuko azoja kwabigwa ku mwami w'uraruko ngo bibuze ariko ubushobozi bw'uwo mukobwa buzoyongayonga kandi uwo mwami nawe ntazohangama cyangwa ububasha bwiwe ariko uwo mukobwa azotangwa n'abamuzanye n'umubyeyi wiwe n'uwamushyigikira icyo gihe bagenzi ibi birasobanura iki hashize imyaka bazokuzura uko kuzura kwabo kuzoba gushingiye ku bugeni umugeni umukobwa w'umwami w'umanuko ni kuvuga mu bumanuko twamaze kubona kari kwa putoremiya muri egiputa niho hazova umukobwa maze ajyanwe kwande ajyanwe ku mwami w'ibumanuko ariko kandi uwo mukobwa ubushobozi bw'uwo mukobwa buzoyongayonga uwo mwami nawe ntazohangama ni kuvuga umwami azoba yanduye uwo mukobwa ntazohangama ububasha bwiwe buzohera ni kuvuga uwo mukobwa azotanganwa n'abamuzanye n'umubyeyi wiwe n'uwamushyigikira icyo gihe bose bazoca batanga reka rero tushobore kubana yadusaba mu kanya duca tubitahura neza mu ngundu zo ku gishyitsi cy'iwabo hazobyuka uzosubira ku ngoma ya se ni kuvuga hano bari ko baravuga mu ngundu iwabo ni kuvuga y'iwabo y'uwo mukobwa wa wundi batanza n’umugeni umugeni ni kuvuga ko ari mu ngundu y'umwami w'iburaruko azoja ku ngoma atera amaboma y'umwami w'uraruko ayinjire abaho abagira uko agomba agira insinzi kandi ibigirwamana byabo nabyo ni kuvuga yuko uno mwami ngaba ariko baravuga ku ngundu zo ku gishitsi ni ku ngundu y'ahahandi umukobwa yavuye umwami w'umanuko azoca atera umwami w'uraruko maze amaze gutera umwami w'uraruko ikintu azoca akora azoca abaho abagire abahazo bagira uko agomba agira intsinzi kandi ibigwamana byabo nabyo n'ibishushanyo byavugutiwe n'ibintu byabo byiza byiza by'imbombavu by'ifeza n'iby'inzahabu azobinyaga abijyane muri egiputa maze azomara imyaka aretse umwami w'iburaruko reka dushobore kubisobanukirwa neza kasanderiya abantu basigaye bo mu bwami bwa kasandiriya bahavuye batsindwa n'abantu bo mu bwami bwa risimakisi ni kuvuga ngo baragwanye maze baratsinda ubwami bwa kasandiriya buba burakuweho bufatana n'ubwa risimakusi maze risimakusi nawe yahavuye ategwa aratsindwa na serewukosi maze bwa bwami butatu ubwami bwa kasenderiya ubwami bwa risimakusi bwose bwegukira serewukusi ni kuvuga ngo haca hasigara abami babiri umwami w'ubumanuko akaba abiputomiya w'egiputa maze ubundi bwami bwose busigaye bwegukira serukusi umwami w'iburaruko ko niko byagenze haciye haba rero intambara zahuje puteromiya wa kabiri muri egiputa na antiyokisi kusi wo kwa serewukusi umwami wa gatatu wa siriya ni kuvuga putolemeya wa kabiri yari umwami wa egiputa yabaye umwami wa kabiri wa egiputa mu bumanuko maze uyu antiyokusi niwe yasubiriye sirokusi ariko yari umwami wa gatatu wa siriya mu buraruko ndashaka ngo muce muzirikana zino mpande zibiri kubera yuko ni impande zikomeye cyane mwabona ubuhanunzi uruhande rwo mu bumanuko hamwe n'uruhande rwo mu buraruko muti byavuye bigenda gute mu ngundu reka dushobore eh, kubisobanukirwa neza ukuntu byahavuye bigenda harabaye kugerageza kunga ubwo bwami biciye mu bugeni ubwami bwa puturumiya wa kabiri hamwe n'ubwa antiyokusi umwami wa gatatu w'isiriya ni kuvuga mu buraruko muti byagenze gute antiyokusi yarongoye bernice umukobwa w'umwami wa egiputa puturemiya wa kabiri filadelifi yirukana umugore wiwe wa mbere rawodize yemera kurongora bernice umukobwa w'umwami wa egiputa ibi ni byo nari ndabasomera mu murongo wa gatatu buno bamaze kugira buno bugeni ariko mu nyuma antiyokusi yahavuye agarukana umugore wiwe wa mbere rawodize n'abana biwe ibwami arabazana abasubiza ibwami ni kuvuga ngo agira abagore babiri ibwami rawodize umwami wa mbere w'isezerano wa antiyokusi yahavuye afata ingingo yo kwica umugabo wiwe amuhaye uburozi ibi byavuye kuki ibi byavuye ku kubera yikese yuko umwami umugabo wiwe azohava yongera mu nyuma gukiza gukuza bernice kumbura amasezerano ya ptoremi nawe azokongera abyuke maze yongera kuze bernice yavuze ati ko ngira amahirwe yo kugaruka ibwami reka nice umugabo wanjye aca yica umugabo wiwe amuhaye uburozi maze ubwami buca butwagwa n'umuhungu wiwe yitwa serewukusi karinikusi uno niwe yaciye atwara ubwo bwami asubirira antiyokusi antiyokusi amaze gupfa nk'uko ubuhanuzi bwari bwavuze bernice hamwe n'umwana wiwe n'abari baraje bamuherekeje bose barishwe icyo gihe ni kuvuga ngo mu murongo wa gatatu bari babisobanuye neza mu murongo wa gatatu bari babivuze neza ngaha baravuga ati hashize imyaka bazokuzura ubushobozi bw'uwo mukobwa buzoyongayonga kubera yuko bazogarukana umugore w'isezerano kandi uwo mwami nawe ntazohangama ni kuvuga antiyokisi murabona yuko baciye bamwica ububasha bwiwe ariko uwo mukobwa azotangazwa n'abamuzanye ni kuvuga ngo n'umubyeyi wiwe n’uwamushyigikira icyo gihe ibi nibyo nari ngiraci ndababwira yuko na putolemeya wa kabiri se wa bernice nawe nyine yahavuye acapfa icyo gihe nk'uko nari mpejeje eh, kubibabwira nawe nyine yaciye apfa icyo gihe hashize imyaka bazokuzura reka rero turabe kuri uno murongo ukurikira mu ngundu zo ku gishisi hazobyuka uzosubira ku ngoma ya se azoja mu ngabo atera amaboma y'umwami bumanuko ni kuvuga azokongera gutera kwa antiyokisi reka turabe musaza wa berinise putolemeya benefactor uyu yahavuye yima ku ngoma ya se muri egiputa ntabwo ndabibabwira yuko umubyeyi wiwe umubyeyi wa bernice nawe yahavuye apfa maze musaza bavukana na bernice aca arima ku ngoma ya se acaza gutera serewukosi wawundi nababwiye isiriya mu uyu serukusi ni wa muhungu wande wa wa mwami wa antiyokisi wa mugore wa antiyokisi wa wundi yica umugabo wiwe isiriya mu ntumbero yo guhorera mushikiwe kubera mushikiwe bari bamwishe bari bishe n'abantu bose bamuherekeje yaciye agenda kumuhorera abaho abagira uko yigombeye agira intsinzi kandi ibigirwamana byabo nabyo n'ibishushanyo byavugutiwe n'ibintu byabo byiza byiza by’imbomba z'ifeza n'inzahabu azobinyaga bijyane muri egiputa maze azoca amara imyaka aretse umwami w'umanuko ibigirwamana byose isiriya bari baranyaze muri egiputa uno mwami ahambaye putolemeya benefactor yavuye abinyaga arabigarukana kugeza naho uno mwami bamuha bace bafata ingingo yo kumuha izina rurangiranwa kubera ibintu yari akoreye abantu bo muri buta byari bihambaye reka dusome daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo w'icyenda dushikane ku murongo wa cumi na kane turaba ukuntu havuga hanyuma abana biwe bazobyura intambara bakoranye isinzi ry'ingabo nyinshi zizotera zisedanishe zidwebere mu gihugu maze zizokebanura zigwana kugeza no ku iboma y'umwami w'ibumanuko maze umwami w'umanuko azoshungumirwa azorekuka agwane n'umwami w'umanuko w'uraruko azogomora ingabo nyinshi maze ingabo z'umwami w'umanuko zizogwa mu maboko y'umwami w'umanuko amaze kujyana izo ngabo kw'inyagano azokwikakisha mu mutima ariko n’ahazoba azoba ahindikiranije ingabo ibihumbi n'ibihumbi ntazoba anesheje rwose kuko umwami w'umanuko azogaruka akagomora ingabo ziruta iza mbere hashize imyaka azozana ingabo nyinshi n'isanduruma y'intekera icyo gihe benshi bazokurira hasi umwami w'umanuko kandi abantu b'ibirara bo mu bwoko bwanyu bazogumuka bashitse ivyerekanywe mu nzozi ariko bazohenuka daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo w'icenda gushikana ku murongo wa cumi na kane isiriya hahavuye hima umwami yitwa antiyokusi manyusi zino ntambara zihejeje kudondagurwa ngaha berekanye ku rukurikirane bw'ukuntu abami bagiye basubirana haba abami b'isiriya mu hamwe n'abami b'ubwegiputa mu mpanuko bagiye hava umwe haza uwundi havaho umwe haza uwundi kandi bagiye bakora intambara zitandukanye hamwe novuga ibya zino ntambara ido n'ido kumbura ikigwa cyacu cy'uno munsi nticyohera cyomara amasaha ariko reka ndabereke gusa ukuntu intwaro yo muri egiputa n'iya siriya yahavuye ihera kugira ngo duhuze tuve mu rukurikirane rw'abantu ba generale bane nk'uko twagiye tubibona mu rukurikirane rw'ibindi byigwa tubone ukuntu ubundi bwami buca bwinzi bwinjira nibyo nganda bereke isiriya hahavuye nyuma hima uwundi mwami yitwa antiyokusi manyusi maze i egiputa hima putoremiya epifanesi uno mwami putolomiya epifanesi yatanguye gutwara afise imyaka itanu ni kuvuga ngo yari umwana akiri muto hari hariho akandi kagwi kariko kabyuka gatera gakomera hafi y'uruzi tiberi ako nako kari roma ni kuvuga ngo roma yari kiraforoma abasirikare babo yari kirakomera ikagenda yimenyereza buke buke ariko atantambara igwana imaze kumva iki uno antiyokusi manyose amaze kubona muri egiputa himye puteremiya epifanesi w'umwana yahavuye yifashisha abandi bantu afata ingingo yo guca amutera amwaka ubwami bwiwe yitwaje kubera yuko yari umwana roma yahavuye yita muri izo ntambara iza kugwanirira uwo mwana uko niko roma yaje mu ntambara yaje ije kugwanira uwo mwana imaze kugwana izo ntambara erega yisanga ihambaye irivuga ati hamwe nugwana notsinda uko niko ihanga rya roma ryatanguye gukomera maze roma ihava iragwana itera serukusi ubwami bwa serukusi bwose irabutsinda iramanuka ishika no mu gihugu cy'ubwizi bw'isirayeli naho nyene irahatsinda mbere yahavuye yongera iraza no gutera ubwami bwa puteromiya wa mwana nyene bari barafashije kurwana nawe nyene baramutsinda gutyo roma yifatira isi yose itangura gutwagwa n'abakayisari rero muri daniyeli igice cya cumi na rimwe uhereye ku murongo wa cumi na gatanu ugashikana ku murongo wa cumi na gatandatu inyuma y'izo ntambara zagiye ziba haca haza roma ya gipagani yabirongowe n'abakayisari muri daniyeli igice cy'umunani ino roma yagereranijwe n'agahembe gatonya ariko muri daniyeli igice cy'indwi hoho roma yagereranijwe n'igikoko cy'ubuyobe mu by'ukuri roma yaje mu buryo bw'ubuyobe kandi uburyo budatahuritse neza nk'uko muri daniyeli hahejeje kubitwereka ku murongo wa cumi na gatandatu ariko kuzoba amuteye azogera nk'uko yigombeye kandi ntawe uzomuhagarara mu ruhanga nuko azohagarara mu gihugu cy'ubwiza ukuboko kwiwe kurimo kugezeza ibi byerekana ukuntu abayuda barondeye kwiduza ngo bishyire hejuru maze roma nabonye ikabatera kandi ikabatsinda maze roma iki ikintu gihambaye ku isi ica itangura gutegeka isi yose kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatonya karakura kaba rinini cyane ryerekeza ibumanuko n'iburasirazuba no mu gihugu cy'ubwiza daniyeli igice cya munani ku murongo w'icyenda kuvuga ko kano gahembe mucamubyumva yuko kashamikiye hehe kashamikiye ku muntu kagiye gufasha wa muhungu puturumiya wa wundi yatwaye akiri muto niho kazananye gatangura kumufasha kurwana maze karakura igihugu cy'ubwiza ni Yerusalemu aho Isirayeli kera yahoze iba kandi ubutware bushasha bwafashe ako karere ni Roma ya gipagani nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatonya imbere yako hakurwa amahembe atatu muri ayahasanzwe maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye isumba byose azoyivuga ko amajyambere y'agatituro kandi azocobogoza abera bisumba byose azoje imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekegwa mu maboko yiwe kugeza aho ibihe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizoherera bagenzi ibi nibyo byerekana ibikorwa bizoherukira kuri roma ya gipagani akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge birorana azokwigira agahambaye mu mutima wiwe ageseze benshi ataco binona mbera azohaguruka kugwanya umwami w'abami ariko azovunagurika atawumukoze ko mu by'ukuri ino ntwaro ya roma ntabwo igarukira gusa mu kurwana intambara yo mu buryo bw'umubiri ahubwo ibandaniriza no kurwanya umwami w'abami mu yandi majyambo roma iraza mu ntambara ihambaye muri daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mirongo ibiri bukeye hazobyuka uwundi mu gishingo ciwe azorungika umutoza kori mu gihugu gikwirishirije kuba iciza ubwami bwiwe ariko mu minsi mike azokenyurwa ni kuvuga ko roma ya gipagani yavuye ikomera kugeza n'aho irungika abatoza kori mu gihugu kirushirije kuba cyiza cyo mu bwami bwiwe ni kuvuga kubera yuko yari yarifatiye abayuda akabanyaga yaciye arungika y'abatoza kori mwibuke yuko hari hari abatoza kori batoza ikori rya kayisari mubyibuke kandi n'igihe abafarisayo bagejeje yesu yesu yababagiye ati mubona icyo cyaja cy'amafaranga kiri konde kiriko kayisari yesu acababwira ati ibya kayisari mu bihe kayisari iby'imana nabyo mu bihe imana ni kuvuga ko kiriya gihe abakayisari bari bararungitse abantu batoza ikori mu gihugu kirishirije ikindi kubaciza aricyo yerusalemu aricyo bukeye ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe gushikana ku mirongo ibiri na kabiri bukeye mu gishingo cy'ibihazo by'uko umuntu w'inkengego atahawe icyubahiro. ubundi muri daniyeli igice cya cumi na rimwe haradondagura ibyo n'ido by'abami bose bagiye batwara ukuntu umwe ahava haza uwundi maze hano bageze hazobyuka umuntu w'inkengengwa atahawe icubahiro cy’ubwami, ariko azoca mu gihe c'impore yironkeshereza ubwami buhemamye maze ingabo zizoba zisembereye ku ruzi zizotembanwa n'umuvu imbere yiwe zizohombagurika mbere n'umukuru w'isezerano nawe nuko nk'uko kahise kabivuga kayisari augustus yasubiriwe na tiberiyusi mwibuke yuko igihe yesu kirisiti yaza hano ku isi hatwara kayisari ogisitusi ogisitino niwe yatwara icyo gihe ogisitino yari na yarareze tiberiyusi umuhungu yari yarareze niwe yahavuye amusubirira yesu yabambwe hatwara kayisari tiberiyusi nyine zino ngabo zizaba zisembereye zisembereye nk'uruzi zizotembanwa n'uwo muvu imbere yiwe ni kuvuga ngo ni ntumwa n'abandi bantu bahuye n'ibyago icyo gihe ariko kandi umukuru w'isezerano nawe ni uko nyine yishwe apfa hatwara imbere hatwara kayisari tiberiyusi umuntu w'inkengerwa atahawe icyubahiro cy'ubwami ni kuvuga atavutse mu rubyaro rw'umwami inyuma y'ibyo rero muri daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mirongo ine n'icyenda gushikana ku murongo wa mirongo itatu n'icyenda hatwereka izindi nkomezi zirangwa n'ibi bintu bikurikira reka tubirabe neza kugira ngo dushobore kubitahura neza agwanya isezerano ubwa mbere agwanya isezerano Nuko mu gihe cyashinzwe azosubira kujya gutera ibimanuko ariko icyo gihe cyo hanyuma ntikizomera nk'icya mbere kuko amato y'ikitimo azomutera azotuma atinyira amagara asubira inyuma n'imitwe ine yari igizwe kiriya gikoko muri daniyeli igice cy'umunani bano bagenerale bane baragiranijwe n'amahembe ane hano hoho byaravuzwe neza yuko ubwami bwiwe buzoca bugabugwa n'abantu bane nk'icyambere ni kuvuga ngo roma igomba guhindura imitwarire yayo ubwa mbere yari roma ya gikayisari itegereza guhinduka ibe roma ya gipapa ariko kandi ibintu izoyigira roma ya gipapa n'ibi bikurikira azoshunga imigwi isezerano ryera isezerano ry'imana mwese musanzwe murizi nta rindi ni isezerano rihari rivuga yuko abantu bagomba kwizera yesu bakitondera amategeko yiwe maze bagakizwa bakazuhabwa ubugingo budashira mu ncamake ni isezerano rya bibiriya niko rivuga uyu mwami azo gushungumirwa kwa rino sezerano ni kuvuga ngo ni guhindura ibyanditswe byera mwibuke yuko muri daniyeli igice cy'umunani twabonye yuko iby'ukuri agahembe gato kabishirira hasi gakora ibyo kigombeye ni kuvuga ngo ikintu kizoranga intwaro y'ubupapa ni gushunga isezerano ryera ni kuvuga ngo kwinjira mu byanditswe byera bakabihindagura bakabigira nk'uko bigombeye bakore nk'uko bigombeye maze bashira umutima ku bataye isezerano ibi muzobibona ku cigwa twigishije cyo mu gihe cy'iperugamo mu byerekeye amashengero ndwi muzocamo ibibona neza aho umwami w'abami yatwara kayisari Constantino yahavuye yigarurira abantu bataye isezerano ni kuvuga ngo abakirisitu gito arabigarurira nicyo gituma hano bavuga ngo ashire umutima ku bataye isezerano abantu bibagiye iki ijambo ry'imana ryavuze bakakireka maze ubupapa nibwo buzifashisha kugira ngo bushike ku ntumbero yiwe ikintu gikurikira gitera amakenga kandi kibabaje gukuraho ibimaze bya buri munsi ano majambo yaravuzwe cyane muri daniyeli igice cya mirongo itatu cya cumi na rimwe ku mirongo itatu na rimwe gushyikana ku wa mirongo itatu na kabiri azogo muri ingabo ziwe zihumanye ahera n'iboma yaho bakureho ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye bagenzi kino kimazi twarakibonye neza muri daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa cumi na rimwe nuko yegera agahambaye mbere yiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo rimunyaga ikimazi cyo konswa gihora gitangwa uko bukeye inyubako zahera hiwe zirasesangurwa ibi twarabibonye ni kuvuga ko mu by'ukuri kino kimazi twarabibonye yuko ari amasengesho yahora yerekezwa ku mana ubutware bw'ubupapa bwakuyeho bukabarira abantu ngo ntimugende ku ntimwaturire ibyaha yesu mubizane kwa padiri mubizane kwa shehe mubizane ku musikaridinari runaka hamwe n'abandi mubizane ku wa musenyeri hamwe n'ibindi ni ukuvuga ngo amasengesho yategeza kwerekeza ku muherezi mukuru ku mana mu ijuru kuri yesu yerekezwa ku bantu ubugira gatatu guteza ishavu riteye ubwoba mu ngoro y'uhoraho ibi twarabibonye muri daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa cumi na rimwe eh, ku murongo w'icumi n'uwa cumi na rimwe gushikara ku murongo wa cumi na gatatu bizogeza ryari byerekanye by'ikimazi cyahora gitangwa n'iby'igicumuro kizanye bugesera gitumye ahantu hera n'ingabo bitangwa bigasira ibanga intwaro y'ubupapa bivuye ku kuntu yahinduye amategeko y'imana ikishyiraho by'iwabo bivuye ku kuntu bakuyeho integuro nziza yo gusenga imana amasengesho yagomba kwerekezwa ku mana bakayiyerekeza ko bivuye ku kuntu barondera kwishyira mu gishingo cya yesu kirisito no kwigira imana kwiyitaberana yuko batihenda mbere no kukoresha iby'imana yavuze ukutariko n'ibindi bibi byose ntodondagura birangwa byashyizweho n'intwaro y'ubupapa ishavu rihambaye rica riboneka mu ihema mu ngoro y'imana yo mu ijuru ibintu bikurikira nibi ibi gutoteza ubwoko bw'imana iki ni ikindi kintu kiza kije kuranga intwaro y'ubupapa gutoteza ubwoko bw'imana ku murongo wa mirongo itatu na gatanu kandi bamwe muri abo banyabwenge bazokwicwa kuzoba ari ukubavugutira no kubakura kw'inkamba no kubeza gushitsa igihe cyiherezo daniyeli yabwiwe yuko abagize ubwenge abagize ubwenge ni bande n'abasigaye bitondera amategeko y'imana babiheshejwe no kwizera yesu ndashaka ngo mwishyire mu muzirikane abasigaye ukaba kutasigaye witondera amategeko y'imana ubiheshejwe no kwizera yesu ntabwo uri muri abo banyabwenge bavuzwe abo banyabwenge basigaye bitondera amategeko y'imana bazokwicwa ariko kandi ngaha harimo inkuru y'ibyizigira ivuga ko kuzoba ari kubavugutira no kubakura kw'inkamba no kubeza bagenzi mbega ibintu binegereye cyane mu gihe agahamo kazoba kariko karadushikira azoba ari kudukura ku bucafu twere twitegure gutaha mu bwami bwo mu ijoro isumba byose azoyivuga ko amajyambo y'agatituro kandi azoca abera bisumba byose azoca imigabo yo guhindura ibihe n'ibyagezwe kandi bazorekirwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'igihe n'ibice n'ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira iyi ni rapere ndiko ndabibutsa n'umwami ibyamuvuzwe ko muri daniyeli igice cy'indwi n'ibyamuvuze ko mu gice cy'umunani nibyo byamuvuzwe ko no mu gice cya cumi na rimwe cya daniyeli uko ubupapa bwakomeje kuvugwa ikindi kintu cyamuvuzwe ko hano mu gice cya cumi na rimwe ni kuyishyira hejuru y'ikitwa imana cyose ntankeka intwaro y'ubupapa bw'i roma irishira hejuru ku buryo ivuga yuko ishobora no guharira abantu ibyaha byabo mbere ikanavuga yuko itihenda mu gitabo bitwa rawudatosi umwungere mukuru w'i roma yanditse papa francis yavuze yuko hamwe bokurikiza inama ziwe yanditse muri icyo gitabo hoca haba urugendo rw'imyaka indwi kandi mu myaka irindwi hoca haba isabato niko woba ari umwaka witwa sabatike bano bagabo barishyize hejuru y'icyitwa imana cyose mu kubahuka guhindura amategeko y'imana kandi yesu muri matayo igice cya gatanu ku mirongo cumi n'indwi yari yaravuze yuko bitazo kwigira bibaho ngo bihinduke Nuko uwo mwami azokora uko yigombeye yishire hejuru yigira agahambaye gusumba icyitwa imana cyose kandi azokora ibitangaza byo kurogota ku mana nyamana azoruranirwa gushyitsaho uburake buzoshirira bagenzi kandi azovuga ibitangaza byo kurogota ibintu bidasobanutse abantu benshi nabize bamukurikire babyumve bizoba ari ibintu by'igitangaza yewe muri daniyeli igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mirongo ine gushikana ku murongo wa mirongo ine na gatanu hoho haca havuga iby'ibihe by'iherezo maze mu gihe cy'iherezo umwami w'ubumanuko azomutera kandi umwami w'umanuko azoja w'iburaruko azoja kumutega ameze nk'agashururu azanye imikogote n'abagendera ku mafarasi n'amato menshi azotera ibihugu asendanishe abihitane niho tugeze mu gihe cy'iherezo umwami w'ibumanuko azomutera kandi umwami w'uraruko azoja kumutega ni kuvuga tugira turabe bano bantu mu gihe cy'iherezo ni hehe umwami w'umanuko ni hehe umwami w'umuraruko ni hehe azoshika no mu gihugu cy'ubwiza henshi hazotikizwa ariko abazokira amaboko yiwe n'abanyedomu abanyemowabo n'igihimba gikomeye cya moni nuko azoshingiza ukuboko ibihugu bitari bimwe kandi n'igihugu cya egiputa ntikizokira bagenzi ibi birasobanura iki birasaba ngo dushobore kubitahura neza imbere y'uko dusoza icigwa cyacu cy'uno munsi n'isuburake bwinshi ajyanye no kugeseza no gutikiza benshi azoshinga amahema yiwe y'ubwami hagati y'ikiyaga n'umusozi wera w'ubwiza reka rero dushobore gusobanukirwa neza ibyo uno mwami azokora mu gihe cy'iherezo mu gihe cy'iherezo ni ryari mu gihe cy'iherezo mu buhanuzi igihe cy'iherezo gihera ku itembagazwa ry'ubupapa kugeza ku munsi kugeza ku munsi w'izuka ry'abapfuye daniyeli igice cya cumi na kabiri ku murongo wa kabiri uwa kane hamwe n'uw'icyenda umwami w'iburaruko ninde ariko aravugwa ngaha umwami w'iburaruko iri zina mu buryo buboneka rigereranya serukusi dinasiti seroside mu buryo bwa mwemu ryerekeza ku papa bwishira mu kibanza cya Kristo soma kandi yesaya igice cya cumi na kane wari waribariye umutima uti nzodoga nje mu ijoro nkuze ingoma yanjye isumba inyenyeri z'imana uti nzobyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko yesaya igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na gatatu ni kuvuga ko umwami w'uraruko ahagarariye mu kibanza cya satani ni kuvuga ngo niho intebe y'umugwa wa satani ibimucamo byibuka bakurikiranye ikigwa twigishije ku ishengero mu gihe mu byahishuriwe aho twari ko turavuga ku mashengero ndwi rero ni ubupapa bwishira mu kibanza cya kirisito reka rero turaba umwami w'ibumanuko nawe izina mu buryo buboneka rigereranya putoremiya dinasiti putoromike nayike muri egiputa egiputa mu buryo bwa gihanuzi yerekana ubuhakanyi ni kuvuga ngo yerekana mu byaha buno buhanuzi ni ubuhanuzi bwo mu gihe cy'iherezo tugomba kubutahura mu buryo bw'impwemu atari mu buryo bw'umubiri iyo bavuze kuba muri egiputa baba bari ko baravuga kuba mu byaha abanyedomu n'abanyemowabo n'igihimba gikomeye cy'abamoni n’abantu abantu atari ab'imana b'ukuri bazokwiyunga n'ubupapa bano ni abantu bahagarurwa mu basigarira bagiriwe amahirwe yo kumenya ukuri kwa bibiliya bakigishwa isabato bakigishwa n'ibindi byose by'ibyigwa byo kuyoboka imana nk'uko byigishwa na bibiliya ariko ntibabifate nka nkama abanyedomu abanyemowabu, n'igihimba gikuru cy'abamoni bano ni abantu baranzwe no guhemuka bano n'abantu bo mu masigarira bavuzwe ngaha batazoshikwa ko n'agahamo ahubwo bazogenda kwifatanya n'ubupapa bakifatanya n'ubupapa mu guhama ubwoko bwera mu gihugu cy'ubwiza ni hehe mu gihugu cy'ubwiza ni hehe mu by'ukuri azoshinga amahema yiwe y'ubwami hagati y'ikiyaga n'umusozi wera w'ubwiza yamara ageze ku munsi w'iherezo ry'iwe ntawe uzomutabara umusozi wera mu gihugu cy'ibyiza wagereranya siyoni umugwa kandi umutima wa isirayeli inyuma y'umusaraba ubu buhanuzi buri ko buravuga imitima y'ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amateko y'imana kubwo kwizera yesu kwabo ibyahishuwe yohani igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri bano nibo bariko baravugwa ntago ari umugwa siyoni wo ku isi ahubwo hariko haravugwa imitima y'abahungu n'abagore imisore n'inkumi n'abana bato basigaye bayerera ku isi yose bashingira yesu ntahe mu kwitondera amategeko yiwe bivuye kumwizera kwabo bano nibo bari kubaravugwa rero intwaro y'ubupapa nta handi iri kirarondera gushinga amahema y'ubwami atari hagati y'ikiyaga n'umusozi wera w'ubwiza ni kuvuga ko roma imbere y'uko imbere y'uko ishika ku iherezo ryayo itegerezwa kurondera kubaka amahema yabo mu mitima y'abasigaye bitondera amategeko y'imana nicyo gituma yesu yabivuze muri mata cya mirongo irindwi na kane gushyikana ku mirongo cumi na gatanu akagobero ko gusenga ku isabato y'ikinyoma niyo iyo nzira roma ifise izira c'ubuyobe cyazanye ubugesera muri uno murongo wa matayo nta handi byerekeza atari kurondera igihe roma izoba irondeye igihe roma izoba irondeye kwinjira mu mitima y'abasigaye bitunurira amategeko y'imana ngo iragobere gusenga ku isabato y'ikinyoma niho ubuyobe no kurimbuka kwayo buzoba bugeze ikigwa cyavuga ngo ikizira cy'ubuyobe cyazanye bugesera mu by'ukuri ikizira cy'ubuyobe cyazanye bugesera kizanye ahantu hera ni mu gihe roma izuba bimaze gutangaza yuko abantu bakwiye kuruhuka ku isabato y'ikinyoma maze leta zunze ubumwe za amerika n'amaleta yandi akabyemeza mwibuke ku byo nababwiye mu gihe twiga daniyeli igice cya gatandatu igihe daniyeli yaterwa mu gobo rw'intare umwami yemeye kumuterera mu gobo rw'intare bitamuvuye ku mutima ariko bivuye ku kubera icyagezwe cyari cyaratanzwe no mwa kino gihe cyacu nyine ni uko hisunzwe ihindagurika ry'ikirere ibyiyumviro by'umwungere mukuru w'i Roma bigomba kwisungwa kugira ngo hatoregwe umuti birama bino byiyumviro ni ibyahe bino byiyumviro oh, umwungere mukuru w'i Roma yatanze mu gitabo cyiwe yise Laudatosi yavuze ngo nk'uko abisirayeli baruhuka ku isabato yo ku munsi ugira indwi maze hakaboneka amahoro uno mwungere Roma akoresheje amajambo yiwe y'uburiganya yavuze yuko mwa kino gihe abantu bahamagarwa kuruhuka ku munsi wa mbere w'indwi dimashe kugira ngo amahoro aboneke yavuze ko hamwe abantu bokwemera kuruhuka umunsi wa mbere w'iyinga dimanshi, bakaweza nk'uko abisirayeli baruhuka isabato icyo gihe mu by'ukuri amahoro yacaboneka yavuze ngo mbere abisiraye bobo uburenze ku isabato baramwisha baramwica mu yandi majambo yari ashatse gusobanura yuko na mwa gihe abarongozi b'amareta bakwiye gufata ingingo yo kwica umuntu yasekuruka kuruhuka dimasha akaruhuka isabato ibi rero abarongozi b'amareta impera n'imperuka bazokwemera kubisinya biyumvira yuko bafashe ingingo zibereye nziza ku ku benegihugu babo ubuhanuzi bwerekana ko nta kino gihe cy'iherezo satani azoteza ibyuka biri mu kirere hatangure kubaho indwara zibiza maze haba amapfa ibyago byinshi biboneke ku buryo abarongozi bo mu buryo bw'umwuka mubi abarongozi bo mu buryo bw'imhemu z’iminza za satani batorera umuti ibibazo biciye mu kwerekeza abantu kuruhuka ku isabato y'ikinyoma dimanshi kugeza n'aho hazofundikwa ingingo yo kwica umuntu atazoba yemera kuruhuka dimanshi agakomeza kuruhuka ku isabato ya Bibiliya ku munsi w'indwi icyo gihe rero ubuyobe bw'ubupapa buzoba bugira bushike intwaro y'isi intwaro ya satani izoba igira irimbuke imbere y'uko Roma irimbuka n'abemeye kuyikurikira bose imbere y'uko babononi yo mu gihe cy'ihereza irimbuka yesu arateze ibiganza arahamagara buri wese ngo amugaruke ko mugenzi mbega ko yesu agiye kuza ntiwokwemera kumwiyegurira mugenzi yegurire yesu kirise bicitwa uno munsi hariho umuriro uhambaye uteguye uteguriwe abantu bose banse kwizera yesu bagakomeza kwizirikira mu nyigisho bashyizwemo n'ababyeyi babo bashyizwemo n'abagabo babo bashyizwemo n'abapadiri bashyizwemo na shehe bashyizwemo n'abandi inyigisho zose zinyuranye na bibiliya abantu bose bumva ino mburi ngo bagaruke ku by'ukuri kwa bibiliya bagaruke ku mwami yesu bitandukanye na zino ntwaro z'isi zigiye kurimbuka harateguwe umuriro udahera uzorimbura abantu bose banse kumva mugenzi hunga uveyo imbere y'uko harimbuka nyamara abera bo basigaye bitondera amategeko y'imana igihe yesu kirisita azoba aje bazohabwa impera imeze neza itomoye tuzocika ibindi binyabugingo Duhabwa amababa twambare impuzu zera tuba abantu beza duhore dutembera mu bwami bw'imana yaduteguriye mu gihugu cy'ibyiza yesu agiye kuza vuba mugenzi n'igihe cyawe cyo kumwitegurira yesu agiye kuza gukuraho icyaha yesu agiye kuza gusezerera imigwi yose irangwa no kwica amategeko y'imana mugenzi nagana kubwire yuko ari gihe cyawe cyo kwitegura igihe cyawe cyo kwitegura ni ikinyene n'uno munsi mbega uzoba witeguye yesu aje mugenzi ndaguhamagara gufata ingingo yo kwitegura kwiyegurira yesu kirisebe bicitwa uno munsi kugira ngo niyaza uzobe mu bazumusanganira twese icyarimwe twijanire mu bwami yaduteguriye mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi ndaguhamagarira niba ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu wifuza gushikiriza ushobora kubyandika muri komanteri cyangwa ukatwandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda akamenyetso ko guteranya amajana abiri n'umunani amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda wifuza kwifatanya natwe mu nzira turimo twerekeza mu bwami bw'imana inzira y'abatandukanijwe n'icyaha basigaye bitondera amategeko y'imana kubwo kwizera kwabo nk'uko bibiri berekana ubicishije mu kugira ikirenge mu cya yesu cyo kubatizwa mu kubatizwa umubatizo wemewe na bibiliya mugenzi twandikire kuri izi nimero ariko kandi mugenzi ikigwa cyacu gikurikira tuzoca twiga daniyeli igice cya cumi na kabiri kugira ngo bizokorohere gukironka niba utarakora abone sabusikarabe forowingi bivana n'ururimi uri kurakoresha cyangwa urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana ushobora guca ubikora kugira ngo bizokorohere kuronka kino cigwa kindi gikurikira cya cumi na kabiri mu gihe tuzoba turiko turasoza igitabo cya daniyeli twerekeza kwiga igitabo kibyahishuriwe yesu akugire neza aguha umugisha aguhe kwama umwizeye ibihe byose mwakire ijambo ry'imana